Happy birthday to the NHS, 70 years old. We're so, so proud of every single member of staff, all your hard work. Um, we are e-, eternally thankful for everything that you do and personally uh, you've helped me and my family hugely along along the way. So a huge happy birthday NHS. Penblwydd hapus i'r NHS yng Nghymru yn arbennig yr holl help uh, chi 'di roi ni fel teulu. Um, A pen blwydd hapus ni'n brod iawn ohonoch chi bob un aelod o staff yn yr NHS. Pen blwydd hapus. Happy birthday!